फाइल को खोलने के लिए बायां क्लिक करें यहाँ ऑप्शंस की फहरिस्त है जो पहले से ही फाइल ब्राउजर और इन्फो पैनल के ट्यूटोरियल में समझाए गए हैं यूजर प्रेफरेंसेस मुंतखब करें कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए कंट्रोल ऑल्ट और यू दबाएं ये यूजर प्रेफरेंसेस विंडो है यूजर प्रेफरेंसेस विंडो के ऊपरी बाएं कोने में इंटरफेस पर जाएं। इसमें ब्लेंडर इंटरफेस को कस्टमाइज करने के लिए कई ऑप्शंस हैं बुनियादी जरूरी ऑप्शंस डिफ़ॉल्ट तौर पर फ़ाल हैं डिस्प्ले मिनी एक्सिस 3D व्यू के निचले बाएं कोने में मौजूदा मिनी एक्सिस के साइज को कंट्रोल करता है डिफ़ॉल्ट यानी पहले से तयशुदा साइज 25 है मैं ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज में बेहतर देखने के लिए साइज 60 इस्तेमाल कर रहा हूँ अब मैं मुकम्मल वजाहत करता हूँ यूजर प्रेफरेंसेस विंडो बंद करें 3D व्यू के निचले बाएं कोने में हम मिनी एक्सिस देख सकते हैं मिनी एक्सिस ब्लेंडर में 3D स्पेस के ग्लोबल ट्रांसफॉर्म एक्सिस की नुमाइंदगी करता है ब्लेंडर में एनिमेट करते वक्त ये कारामद होता है हम ग्लोबल और लोकल ट्रांसफॉर्म एक्सिस के बारे में बाद के ट्यूटोरियल्स में तफसील से बात करेंगे यूजर प्रेफरेंसेस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और यू दबाएं रोटेट अराउंड सिलेक्शन एक्टिवेट यानी मुतहरक करें ये आपको मुंतखब ऑब्जेक्ट्स के मरकज के इर्द गिर्द घूमने के काबिल बनाता है देखते हैं इसका मतलब क्या है यूजर प्रेफरेंसेस विंडो बंद करें 3D व्यू में लैंप पर दायां क्लिक करें माउस के व्हील या दरमियान के माउस बटन को दबाएं और पकड़कर रखें और अपना माउस घुमाएं। हम मुंतब ऑब्जेक्ट्स के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं इसी तरह कैमरा पर दायां क्लिक करें माउस के व्हील या दरमियान के माउस बटन को दबाएं और पकड़ कर रखें और अपना माउस घुमाएं। अब हम कैमरे के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं यूजर प्रेफरेंसेस विंडो खोलने के लिए कंट्रोल ऑल्ट और यू दबाएं। एडिटिंग पर बायां क्लिक करें इसमें पैरामीटर्स हैं जो ऑब्जेक्ट एडिटिंग मोड या एडिट मोड में ब्लेंडर के रवैये की अक्कासी करते हैं फिर से बुनियादी ऑप्शंस पहले ही डिफ़ॉल्ट तौर पर फ़ाल हो गए हैं ग्लोबल अंडू अंडू स्टेप्स की तादाद बढ़ाता और घटाता है जो एडिटिंग करते वक्त जरूरी हो सकती है इनपुट पर बायां क्लिक करें यहाँ हम ब्लेंडर में मुस्तमिल तमाम कीबोर्ड शॉर्टकट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं emulate three button mouse Blender से आपका two button mouse three button mouse की तरह बर्ताव करेगा सेलेक्ट विद आपके माउस के मुंतखब करने के ऑप्शन को दाएं से बाएं बदल सकता है ये बायां हाथ इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए मुफीद है एमुलेट नमपैड आपके कीबोर्ड पर नंबर कीज बनाएगा जो ब्लेंडर में नमपैड कीज की तरह बर्ताव करेंगे ये लैपटॉप सार्फिन के लिए मुफीद है जिनके कीबोर्ड पर अलग से नमपैड नहीं है add-ons पर बायां क्लिक करें ये ब्लेंडर में प्लग इन की एक फहरिस्त रखता है Enabled पर बायां क्लिक करें कुछ प्लग इन डिफ़ॉल्ट तौर पर फ़ाल हो गए हैं दीगर प्लग इन मुतलका वेबसाइट से नस्ब किए जा सकते हैं मसलन बादलों को दिखाने का एक प्लग-इन इंस्टॉल करें ऑब्जेक्ट पर बायां क्लिक करें ऑब्जेक्ट क्लाउड जनरेटर के आगे तिकोन पर बायां क्लिक करें लिंक टू विकी पर बायां क्लिक करें यह लिंक हमारे इंटरनेट ब्राउज़र पर एक वेब पेज खोलेगा मैं फायरफॉक्स 3.09 इंटरनेट ब्राउज़र का इस्तेमाल कर रहा हूं यहाँ हम ब्लेंडर के लिए क्लाउड जनरेटर प्लगइन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं इस सफ़े पर दी गई हिदायत पर अमल करें यहाँ दिखाए गए स्टेप्स तमाम इंटरनेट ब्राउज़र्स में इसी तरह होते हैं थीम पर बायां क्लिक करें यहाँ आप ब्लेंडर इंटरफेस के हर पैनल का रंग तब्दील कर सकते हैं मसलन टाइमलाइन पर बायां क्लिक करें यहां आप करंट फ्रेम इंडिकेटर ग्रिड और साथ ही दीगर तमाम एट्रीब्यूट्स का रंग देख सकते हैं करंट फ्रेम के आगे ग्रीन बार पर बायां क्लिक करें ये ब्लेंडर में कलर मोड विंडो है यहाँ हर इलाके पर सफेद डॉट करंट फ्रेम इंडिकेटर के रंग को कंट्रोल करता है मैं इसे लाल रंग में तब्दील करने जा रहा हूँ व्हाइट डॉट पर बायां क्लिक करें अपना माउस बटन पकड़कर रखें और सुर्ख इलाके की तरफ ड्रैग करें बायां क्लिक छोड़ दें नोट करें कि RGB की वैल्यू कैसे बदल गई है इसी तरह हम दीगर दर्ज ऑप्शंस के रंग भी तब्दील कर सकते हैं फाइल पर बायां क्लिक करें यहां हम हमारे सिस्टम पर fonts textures plugins render output scripts sounds वगैरह का मुकाम मुकर्र कर सकते हैं चलिए फ़ॉन्ट्स के लिए मुकाम मुकर्र करें पहले रेक्टेंगल बार के दाएं तरफ के आखिर में फाइल आइकन पर बायां क्लिक करें फाइल ब्राउज़र खुलता है डिफ़ॉल्ट तौर पर हम लोकल सी ड्राइव डायरेक्टरी में हैं विंडोज डायरेक्टरी पर बायां क्लिक करें फॉन्ट्स पर जाएं, स्क्रीन के ऊपर दाएं कोने में एक्सेप्ट पर बायां क्लिक करें पहले रेक्टेंगल बार पर एक पाथ जाहिर होता है ब्लेंडर अब जानता है कि आपके सिस्टम पर फॉन्ट्स कहां देखें इसी तरह दूसरे रेक्टेंगल बार के दाएं तरफ के आखिर में फाइल आइकन पर बायां क्लिक करें दोबारा फाइल ब्राउजर खुलता है अब हम आपके सिस्टम पर टेक्सचर्स के लिए मुकाम का तयन कर सकते हैं जैसे हमने फॉन्ट्स के लिए किया था क्या होगा अगर मैं टेक्सचर्स के लिए बगैर मुकाम मुंतखब किए इस फाइल ब्राउजर से बाहर निकलना चाहता हूँ यूजर प्रेफरेंसेस विंडो पर वापस जाने के लिए स्क्रीन के ऊपर हेल्प के आगे बैक टू प्रीवियस पर बायां क्लिक करें यहाँ दूसरे रेक्टेंगल बार पर कोई पाथ नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि मैंने कोई मुंतखब नहीं किया था सिस्टम पर बायां क्लिक करें यहाँ हम अपने मुस्तमिल कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज के मुताबिक ब्लेंडर सेटिंग्स कस्टमाइज कर सकते हैं DPI ब्लेंडर में डिस्प्ले के लिए फॉन्ट साइज और रेजोल्यूशन बदलता है ब्लेंडर में डिफॉल्ट DPI 72 है ब्लेंडर ट्यूटोरियल सीरीज में बेहतर देखने के मकसद से मैं DPI 90 इस्तेमाल कर रहा हूं निचले बाएं कोने में सेव एज डिफॉल्ट का इस्तेमाल ब्लेंडर इंटरफेस में अपनी कस्टमाइज्ड तब्दीली सेव करने के लिए किया जाता है कीबोर्ड शॉर्टकट के लिए कंट्रोल और यू दबाएं तो ये यूजर प्रेफरेंसेस विंडो के बारे में बुनियादी मालूमात थी इनके अलावा यहाँ यूजर प्रेफरेंसेस विंडो में दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं जिनके बारे में बाद के ट्यूटोरियल्स में बात की जाएगी अब कीबोर्ड शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करते हुए ब्लेंडर में यूजर प्रेफरेंसेस विंडो खोलने की कोशिश करें फिर रोटेट अराउंड सिलेक्शन का इस्तेमाल करते हुए 3D व्यू में क्यूब को गर्दिश का मरकज बनाएं ब्लेंडर के लिए क्लाउड जनरेटर प्लगइन नस्ब करें टाइमलाइन में करंट फ्रेम इंडिकेटर का रंग तब्दील करें और अपने कंप्यूटर पर रेंडर आउटपुट के लिए मुकाम मुकर्र करें और इस तरह यूजर प्रेफरेंसेस विंडो का ये ट्यूटोरियल मुकम्मल होता है इस प्रोजेक्ट को आईसीटी के जरिए कौमी खानदगी मिशन की हिमायत हासिल है इस पर मजीद मालूम दर्ज लिंक्स पर दस्तियाब हैं इन और spoken-tutorial.org/nmeict-intro spoken tutorial project team spoken tutorials का इस्तेमाल करते हुए वर्कशॉप्स भी चलाती है इनको सनद भी देते हैं जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं मजीद मालूम के लिए contact at spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें हमसे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया